much now. itong laptop nakabukas? Bakit? Linisin ko Ha? Linisin. Ay, hindi. Maglalaba ako. Bibilis ka na naman. Maglalaba si Lola. Hindi na. Linisan. Ay! Linis, linisan. Makikita mo yung may batang nakulente, namatay. Sige, diyan na naman. Tignan ko lang kung sika mang Huwag na magkalat yan! Nini. Ilagay doon doon yan. Ay, yeah. tampalok. Ilagay mo doon yan. Lilinis, lilinis. Kala mo kung sino kang po na lilinis yan. Pisahan mo na naman yung katangahan mo. Papunta kayo na. Maglalaba ako, sabi ko. Computer ka ng computer. yung buratsa. Yung pinagninilip ng ventilador sa nakalagay. Hanapin mo. Tama na yung linis ka ng linis. mama maglaro maglalaba ako? Bunutin mo muna yan dyan, ay. Bunutin muna. Bunutin muna yan. Pamakuryente ka yan dyan. Kan mo, kala mo kung sino kang dinis lang dinis. Kanang kukuha ko ng linis dyan, ka maglalaba ako. Oh.